папката и да избеляга. А, голям. А, може и една малка боза, освен Ириан. Да, да. Е? Всички да ти Всички има за пия. 3 лева. 3 лева, добре. Ти се разписах. Така е? Не, това, сме, това ти си ми писал да не бозим във Фейсбук. Сега ще има дали ще приемат челенджа. Те всичките баници ми <laughs> харесват, знам ли коя. Не, по, по непрепечена, по-русичка такава баница. Симпатична. симпатична, <laughs> Ето го и Василий. За баница. Да. Мерси. Хубав ден на тръбата как паднах, бате. Къде пъти? <laughs> Леле, направо така си изджесках. Стъпвам аз на тръбата, тя мокра. И викам, аре, няма да седя тук, че не ми се вижда безопасно къде си? <laughs> Аз устих, че нещо стане. И се обръщам да си хода, при което един ми крак тръгва дясно. А те тръгвам да се мета. Се убиеш като куче. Не, тръгвам да се мета в реката, обаче виждам аз от едната страна ли вече, дето са храстите. Да. И директно е така, супермен, над се метаха. брутално си шляпах вата. Добре, че паднах в тревата. А е така държат, тя не пипна, едно ли сто не пипна вата. Да. Викам въдицата да е здрава, мани ме мене. <laughs> така се улюпих а там, там е много коти, аз до сега не съм падал, ама винаги внимавам. Да, е, ден беше суха трава, това... няма ги обаче тези големите. Е, това беше. То горе, братле, дето живее, там ги тепа с ток, брат. Те с ток, с парашют. Много на човек. Да, бе, много са яки тия. Сега един ги продаваше с ключодържателчета. Да, те принципно са 27 утро! Добро утро! <laughs> Преизвикахме и Аделини и Василий на челлендж. Ще видим дали ще приемат челенджа. Те са на Панчарево. Ние сме на Негован. Групата на групата на Мерцедесите срещу групата на БМВ. <laughs> Сега ще видим тук какво се случва. Помежду другото, това е щастливия татко от предишния клип. <laughs> Е, ти е и ми се роди дете. миграцията си. Сухотник. Аванс, кърца, аванс, стегам аванса, пръчката ще ми пукне човек, разбираш, ще дърпам патици и дърпам и риба, брате. Обаче между патиците и рибата влакното охлаби вата и се скачи. Е, Ужас. Добро утро. Цяло е така точно. Малко вляво, по-колко е така и е тук, точно е тук. Малко след табелата е прага. И става по-дълбоко нататък. subject. и третия. път. Ага. Къде си, бе? Идвам, идвам. Чай, че си за... Чай, че си зарезах кутията. Изкара ли, бе? хо тая е хубава, бе. Уха, тая е хубава риба. Браво! бе! <laughs> Ох, на батко, тая красавица! О, бой! О, бой! Е, това ми е първата по-голяма тук, между другото. Тая красавица, момче! Дайте те штракна. Ма е към геочето. Значи, ми се забиха. Хрилет, гледай, не ти забие куката. Чакай, брат. И тая е много красива. О, бой! О, бой, бой, бой! Иди викни баба си. Уха, Изстреля Е, сега вече мога да им се обадиме на уния, че ги водиме с 10 да. точки. <laughs> вече не сме капо. Пръскаме. Значи Мерцедес винаги е по-добро от БМВ. <laughs> е, само звъниме на Делинчо и Васили. Да ги паща яд. Да... Айде обратно. Една не лоша риба. Челинджа за сега ние го печелиме. Мишо може би е капо. Сега ще му звънна го дразня. <laughs> Ето Касан е Василий, отбор БМВ. Добро утро, Добро, добро. Скубите ли ги? Скубим ги яко. Гребът. Ало, дали не? Чакай, че точно снимах, докато ми звънеш. Какво си снимал, бе? Една Бяла фана. Верно ли бе? Да. Бялата е нема в играта. Нула точки. <laughs> Нула точка. Само костур клениш тука. За другото не съм направил изображение. <laughs> Добре, айде, има я в играта. Пет точки. Прати съм тия на снимка. Добре, айде, има я, има я. Пет точки, штуката си е 10. <laughs> Фанахте ли е, нещо друго? Бе? шпиката ми я броиме зри, Сега дойдохме, аз на първо подаване тук на академик Герба. Ба хубава ли? Не, ще видиш. А, добре. Ай. Не, случи. чакай. Ай. Ай. Ай, е, се, мамка ми. Да, не е лоша бялата деца фанали. Да, към 6-700 грама. Толкова. Броем ги едно на едно. Ма уния ще цъкнат некоя костурче, да знаеш. С един дънер. Помислих си я стъпа на него да метне успоредно на папурите. А той, а той е плаващ, братле. Познай. Трябва и за това да се дават точки. Не е лош, не е лош, екстра. Кво фана, бе? Така по-встрани човек. <laughs> Гле, ето тук. Лачите <laughs> знам къв са ми франците, имам резервни дънки, резервни кеци. Древене, древене, не си заслужава да идваш. Дребен е, ама, ама ниво от 3-4 години. Е, малко, много, от тук много, много тук. Много интересно как с на този Те какво са, какво са опожарили? Те сега са го запалили. Много странно. Там са запалили тревата, ма до дървото как е стигнало. Да, някой нарочно му е дръснал клечката. Дръж я! Хубава ли е, Ники? Браво, бе, момче! Чак, чакай! Стой, стой, стой ти горе. Ти си работящия геп. С тази блесничка направо ги уби. Е да, да, плазни, аз няма даже да я пипам. Готовка. Супер! Супер, бейби! Ох, е. Само я дигна главата от това, от дъното. Уха, за малко да бъдеш преяден. О, котяц! Сега ще трябва да ми асистираш с клещи. Ще ти асистирам, oh, пайс. Не, не, ме. Чакай. Пусни я да я измием. Чакай. А, еле, аз къде съм си оставил облера. Имаме я заснета. Имаме ли? И да изтараеш, не не е фатално. Обаче явно си искат някакви е такива малки блеснички. Поведохме в челенджа, те имат бяла и костур, ние имаме две штуки. И няколко изпуснати. И няколко изпуснати. Ники направо ги разби, аз имах само едно бутване, обаче Ники ги сцепи, е не, е тази блесничка. малко може и да му я изядат, <laughs> както е без полта, обаче много ги лови без полта. Така че отбора, отбора на БМВ-то за сега губи. Съква, big time, as <laughs> usual. О, фак! Чакай. Есено. Есено е, пайкче. Ана умида, човек. Отърва капота. Отърва капота с мида. seri seri. Чак. Обаче трябва да се размина. Тя ще слезе Дай на Чая си вържа връзките, че от тук ако падна, ще е интересно. Телефона поне е водоустойчив. Дръж опънато въжето да балансирам на него. <laughs> е, тук ако се чуе хряс, Е, до тук съм момче. <laughs> Ей, тук е фул с дребни рибенца. Я мръдни страни малко това да не ми пречи. Чай, че тук много трики. Че ако фана някой от дебелите клони, и не няма да помогне. Стреля тук. Те има. А бех близо. Ох, ох, ох, ох. Е, сега си еба майката. Тук не сме и да напъвам много. Тук има още некои скасал.

тънък човек. Не, ма тениска имам. Обаче отцепа ще го заеба, изобщо не ми се занимава с него. аз извадя кинтито. Оп! Бел! Свърши ми въжето на отцеп. Взимай. Не, не съм го. Аз не се провах него изобщо го такъв. Я пробвай да го дърпаш аз да извада тук. Какво има сухо? Е, за това си взех 520 Pro, а не 520. Леле, леле. Не, не, дърпай от тука. Дай. Бати ами вържето, човек. Е 2 мм. Леле. Ай, дък му време да си ходим. Да. Колко е? 10 и 5. 9 и 5, тък му на време. Плъзнал Никола. Леле, леле. Ти трябваше да таковаш, да, да снимаш клип поне. Ти нямаше му да на този GoPro. Е, на GoPro-то да, ама друго е втора, глед... втора гледна точка. Втора... Топло е тук на огъня. Тък му минавах, човек, тък му минавах, подхлъзнах се стъпих на този съхналия хон и се чу стряс. След последното падане, мисля, че вече ги бихме тотално. Извадихме две штуки. Те имат а, бяла и костур. Бялата им е 10 точки, двете штуки 20, костура 2. Те имат 12, ние 20, освен ако не са извадили още нещо и не са ни го пратили. Обаче май сме победители в този челлендж, сега ще им звънем да видим какво се случва. Мерцес бие. Мерцес бие БМВ. Майко. <laughs> добър ден! Ето го и загубили отбор на БМВ-тата. Загубил друг път. какво? Две штуки, 20 точки, вие една бела 10 и едно костурче. 3-4 костури. Ама ами. с Сандо. Еми 3-4. Е Верно ли? Колко е фанал? Нищо. Ама 3-4 или аз само тия на снимки да си ни такова ги признавам. Добре, трябва да ги пратиш. Ма с 3-4 значи, пак сте на 8 точки. 18 точки, 20, биеме ги. По-рядко от штуката. Абе, по-рядко. Абе, гледай момче, гледай. Не имам боксерки, не имам чорапи. Класически миш. Е, този път паднах много зверски, човек. Много зверски паднах. Защото на риболов хода, на дърво хода. Е, е защото съм бастун. И то ще, и то ще се отдава заради една мепска. която всички си имат пич фишинг, да. панелки. Е аз съм нека пик, аз съм пич фишинг хора, като Аз съм Спокойно и аз си не имам така, тая е на мирата. Разопаковах я преди малко, още не си я е взел. Нямаш ли на колек някоя тениска? Не, коле. Колек, колек. Не, бе. Та синя. пия. Как паднах, момче? Какво направи? Как паднах? Имаш ли боксерки на фиш? Имаш ли боксерки на фиш? Или на тайлок? <laughs> Падна, бе. Е, така бехме за Рио. <laughs> Ето тук. Стига, бе. На Санчо Панс. <laughs> Ама си носих резервни дрехи. Добре, че много да, да. Ама се надявах, че съм само до тук. Ето тук билетите за риболов как са изглеждали през годините. Преди са изглеждали супер по-яко, отколкото са сега.